Şanslılar çıktı. Eksen mi gelmiş şimdi buraya? Bunları değiştirelim. Fazlalıkları da atalım. Yer kaplamasın. Ha, çatışma sesleri de gelmeye başladı. Can basmak lazım. kişi geliyor bana bakıyor oradan. Tamamdır. Bombamız olsaydı güzel olurdu ama bomba yok. Ay. Göründürmüş orası. Arkadan arkadan oynasak nasıl olur deneyeceğiz. Hemen biriniz atlayın. Bunlar niye böyle bir hata yaptı? Saçma sapan hareketler yaptılar. Makamlardan bir şey çıkacak mı? M4 çıktı. Uzatılmış şey çıktı. Bomba çıkmadı. Bombamız alak, smoğumuz alak. Bu da boş. Derken drop'tan sesler gelmeye başladı. Araba sesi var. Başkasını bayıltmış burada. güzel oldu bu. Bomba hayat kurtarır. Temalı oyunumuz. Oraya da girilmez. Lokal sıktı nasıl ölmedi o ya? He ee, bir tanesi. Geri kaldı 4 kişi. onlar da bir takım olabilir. Büyük ihtimal bir takımlar. Ha, ne kadar sıkacağız bunları? Hani değil babamız yok ki fırlatalım. Derken birisi öldü. Geriye kaldı 3 kişi. O da öldü. Geriye kaldı 2 kişi. içeceğimizi içelim. 12 kişi bir tamamlarca bakın. yüzmem yüzmemiz var yeter onlara. O kolaydı.